assalomu alaykum turkiyadagi dizayn jamoasining aziz muxlislari 22 dekabr kuni soat 14:00 hamda 18:00 da istanbul taksimda grand pera emek konsert zalida sizlar bilan ko'rishamiz o'sha kuni estradamizning yorqin ijodkori sarvara o'zini chiroyli qo'shiqlari bilan konsert dasturimizni mehmoni bo'ladi çok hayajon hep bilsa, mana nasıl asl olsa konsertda kinay production organizovat qilyaptilar hammasi qonuniy bemalol konsertga kelib anaqada zalda bo'ladi konsertimiz to'yxonada emas zalda bemalol kelishingiz mumkin barchamiz quvonch uyg'otamiz doimo harakatdamiz siz aziz muxlislar uchun yana sahnada odamlar qani ana kazir tuzyapti